Ha sido un asalto violento, bien organizado, bien perpetrado y en este caso yo creo que bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto de España como de Marruecos. Itzogiekin definitu de la Sánchezen de ostiralean, ekainaren hogeita lauean, nadorren eta merilaren arteko mugan izan dako gertakari praktikoa. Afrikako kaste horiek Europa gotorlekuaren mugetan irizanak, era oso mingarriak gogoratzen digu Marrokorren eta Espainiaren arteko migrazioari buruzko segurtasuna bloko lankidetza, oinarrizko eskubideen urraketa sistematikoan eta migratzeko eskubideen kriminalizazioan oinarritzen dela. Gogorarazi digu bizitza batzuek ez dutela esola, eta Europa gotorleku honek bere privilegioak mantentzeko autua egiten zuela, baliabide eta gorputzen esplotazioaren kontura. 2000 hori dadiko martxoan marrokok eta Espainiaren arteko migrazioaren esparruan, segurtasun arloko lankidezari berriro egin ziotenetik, bi herrialdeen arteko ekintza koordinatuak uaritu egin dira. Nadorreko migratzaiek urte eta erdi baino gehiago dara matzatzez irik ez eta osasun arretari jasotzeko aukerarik gabe. Kampamentuak erregin izkieke eta ondasunak artilatzen elikagai urriak zutxitu eta kanpalekuetan duten edateko ura ere konfiskatu diete. Marrokoko segurtasun indarren presentzia areagotu eginda azken asteokan. Haien esku hartzeak gero eta bortzitzagoa dira eta bugatik urrunago egiten dira esira iritsi nahi duten personak geldiarazteko asmo. Ez ditugu onartuko gure anaiarre beniketak zigorgabetasun geratzean. geratzea eta jara dago kasuan gertatu zen bezala. Gaitzesten dugu zaurituko migratza lehi arreta azkarrik ez ematea. Horrek bikineko buruak gora egitea eragin du. Marrokoko ginteri esikitzen diegu bikinen gorduak identifikatzeko eta haien familiei itzultzeko migratza komunitateekin laki eta Espainiako estatuak bere ikerketa judizial independente bat direkitzea eskatzen dugu. Europar batasunak eta haren konplize ugariek, estatuek, nazioarteko hainbat erakunde eta gizarte zibileko hainbat erakunde finantziatutako politika kriminale amaiera esikitzen dugu. Nafarroako erakundei migrazio politikaren aurkako jarrera ardezatela.